दोस्तों हर कोई अपने बिजनेस मार्केटिंग को स्ट्रांग करना चाहता है अपने बिजनेस मार्केटिंग को उस लेवल तक लेके जाना चाहता है ताकि उसके माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो कर सके एंड हर एक बिजनेस टोटली डिपेंड है अपने बिजनेस मार्केटिंग के ऊपर बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर जितना आपका मार्केटिंग स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है चाहे फिर आपके पास कोई भी बिजनेस हो चाहे आप रिटेलर हो या होलसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या जो भी आपके पास बिजनेस है या आप किराना शॉप या आपके पास वॉट जो भी बिजनेस है हर एक बिजनेस को मार्केटिंग करना अनिवार्य है तो आप अपने बिजनेस मार्केटिंग को किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हो किस तरह से बेहतर बना सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो सकते हो सो इस वीडियो में मैं आपके साथ सेवन मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं अगर ये मार्केटिंग प्लान आप अपने बिजनेस मार्केटिंग में अप्लाई करते हो तो आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो सो जिसमें फर्स्ट प्लान है फर्स्ट स्ट्रैटर्जी है find out your mission statement हाँ दोस्तों आपको आपके बिजनेस के बारे में सबसे पहले एनालिसिस करना है what your business what your business value what your business services आपके पास क्या है and make sure it should be authentic और जो भी आप मार्केट में शो करने वाले हो ड्यूरिंग मार्केटिंग वो ऑथेंटिक होनी चाहिए वो सर्विस आपके पास एग्जिस्ट होनी चाहिए ताकि अगर कोई कस्टमर आपसे कोई सर्विस लेता है तो आफ्टर दैट उनको वो सर्विस मिलनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए सो so, दूसरी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है डिटरमाइन योर ऑडियंस आपका ऑडियंस कौन है who your target audience audience male है या फीमेल है उनका एज ग्रुप क्या है आपका टारगेटेड जोन क्या है and how to reach them आप किस तरह से उनके पास रीच हो सकते हो इसके बारे में आपको एनालिसिस करना है थर्ड प्लानिंग आपको ये करनी है कि describe your service what kind of services you want to give आप क्या सर्विसेज उनको देना चाहते हो आपके पास क्या क्या सर्विसेज है क्या फीचर्स आप देना चाहते हो आपके सर्विस के क्या क्या एडवांटेज है आपके सर्विस का ड्यूरेशन क्या है आप जो भी इन्वेस्टमेंट उनसे लेने वाले हो क्या ये वन टाइम है या लॉन्ग टाइम है इसके बारे में आपको प्लान आउट करना है and fourth strategy spell out your marketing and promotional strategy दोस्तों आज ये पूरा डिजिटल का ज़माना है एंड डिजिटल का ज़माना होने की वजह से हमें एक बेनिफिट मिला है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप आपके बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो मल्टीपल चैनल पार्टनर मार्केट में अवेलेबल है आप कोई भी चैनल पार्टनर आप सिलेक्ट कर सकते हो लाइक like आप फेसबुक को सिलेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के सिलेक्ट कर सकते हो Google search engine also available available YouTube marketing also available जो भी आपको सही लगे आप कोई भी प्लेटफॉर्म आप सिलेक्ट कर सकते हो बट जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सभी के सभी ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि you will get a good quality of result but ये कब पता चलेगा आप जब इसे ट्राई करोगे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लेवल पे इसे इंप्लीमेंट करोगे after that you will get आपको एनालिसिस मिलेगा कि आपके लिए बेटर प्लेटफॉर्म कौन सा है so right so this is the fourth strategy now fifth fifth planning आपको ये करनी है कि नो योर कॉम्पिटेटर आपको आपके कॉम्पिटेटर के बारे में भी जानना तो पड़ेगा आपका कॉम्पिटेटर मार्केट में कौन है अक्सर देखा जाए तो लोग कॉम्पिटेटर के बारे में थोड़ा टेंशन ले लेते अरे यार वो कॉम्पिटेटर आ गया अभी मेरे बिजनेस का कोई मतलब आ, आ, मेरे सभी के सभी कस्टमर वो लेके जा सकते हैं मेरे कस्टमर को अक्वायर कर सकता है सो so, दोस्तों इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हर एक कॉम्पिटेटर मार्केट में वो कुछ ना कुछ तो करता रहेगा हर एक इंसान अपने दम पे खुद के बिजनेस को ग्रो करना चाहता है सो यहाँ पे किसी कॉम्पिटिटर के बारे में तिरस्कार नहीं करना है एक दूसरे के बारे में गलत सोचना नहीं है आपको सबसे पहले आपके प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है आपके सर्विस के ऊपर फोकस करना है कि आप कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हो कितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आप दे सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अक्वायर कर सकते हो so know your competitor who is your competitor आपका कॉम्पिटेटर कौन है आपका कॉम्पिटेटर मार्केट में क्या सर्विस दे रहा है आपका कॉम्पिटेटर किस प्राइस में वो मार्केट में सर्विस दे रहा है आप आपका कॉम्पिटिटर कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है क्या ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आप में कमी क्या है ताकि आप भी आपके बिजनेस या सर्विस में अगर कोई कमी है तो आप वो फुलफिल कर सकते हो तो मार्केट में कॉम्पिटिटर होना ये हमारे लिए अच्छी बात है ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को ग्रो कर सकते हैं so this is the fifth strategy कि आपको आपके कॉम्पिटिटर के बारे में प्लान आउट करना है now six strategy establish your marketing goals that are quantifiable with that is very important कई सारे मार्केट में जब मुझे मिलते हैं कि लोग ब्लाइंडली मार्केटिंग करते हैं चाहे फेसबुक को अप्रोच कर लेते हैं या इंस्टाग्राम को अप्रोच कर लेते हैं उनके सामने कोई भी टारगेट नहीं है सो so, दोस्तों जब भी आप मार्केटिंग का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपके माइंड में यह होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है मैं किस पर्पज से मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ मेरा गोल क्या है मैं कितने कस्टमर लोगों को अक्वायर करना चाहता हूँ कितने लोगों तक मैं रीच होना चाहता हूँ जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ so that is the R O I return on investment मुझे कितना मिलने वाला है इट शुड बी रियलिस्टिक ये रियलिस्टिक तो होना चाहिए आप आपको सबसे पहले प्लान करना है कि मुझे रिजल्ट कितना मिल सकता है कितनी मिलने की संभावना है हो सकता है कि आपका जो भी गोल होगा वो गोल फुलफिल नहीं होगा बट प्रोबेबिलिटी है कि आप एटलीस्ट वो गोल तक रीच हो सकते हो एंड कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका गोल था आपको जो भी गोल गोल हो सकता है beyond that you will get कोई प्रॉब्लम मतलब ये हम कुछ जज नहीं कर सकते कि जब भी हम कोई मार्केटिंग करते तो मार्केटिंग करते समय हमें कभी रिजल्ट अच्छा भी मिल सकता है कभी रिजल्ट गलत भी मिल सकता है बट हमें हमारे मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है जब भी हम मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग करते समय हमारे माइंड में ये प्लान होना चाहिए कि मेरा अक्सल में टारगेट क्या है मेरा पर्पस क्या है मार्केटिंग किस पर्पस से मैं करना चाहता हूँ सो दिस इज दिक्स six and very important planning जब भी आप मार्केटिंग आपके बिजनेस की मार्केटिंग की प्लानिंग करते समय now seven strategy monitor your result ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी आपके मार्केटिंग जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो उसका आपने अगर रिजल्ट एनालिसिस नहीं किया आपने मॉनिटर नहीं किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे कितना रिजल्ट मिल रहा है एंड नाउ डे मार्केट में कई सारे टूल्स अवेलेबल है कि with the help of them आप आपके मार्केटिंग जो रिजल्ट है उसको एनालिसिस कर सकते हो जैसे कि गूगल एनालिटिक्स का टूल है गूगल एनालिटिक्स का टूल इतना पावरफुल टूल है कि आप हर एक कस्टमर की पूरी कुंडली निकाल सकते सकते हो गूगल एनालिटिक्स टूल के माध्यम से आप आपके विजिटर को ट्रैक कर सकते हो आपके विजिटर कौन है इसे ट्रैक कर सकते हो आपके विजिटर का एज कितना ये ट्रैक कर सकते हो मेल है या फीमेल ये भी ट्रैक कर सकते हो वो किस जोन से आ रहा है ये भी ट्रैक कर सकते हो आपको कन्वर्जन कितना मिला है किस प्लेटफॉर्म से आपको कन्वर्जन मिला है ये भी ट्रैक कर सकते हो आपके कन्वर्जन का रेशो कितना है ये भी आप ट्रैक कर सकते हो मीन्स इतना पावरफुल टूल है और ये मार्केट में फ्री अवेलेबल है so with the help of this Google analytics tool you will get proper result and also so many tools books available in market अगर आपको लेना है तो आप वो परचेस कर सकते हो सो so, दोस्तों ये कुछ सेवन स्ट्रैटेजिक प्लान है बिजनेस मार्केटिंग के प्लान है जब भी आप आपके बिजनेस की मार्केटिंग की प्लान करते हो तो ये सेवन पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है एंड इसी के अनुसार आप अपनी मार्केटिंग की प्लानिंग कर सकते हो सो so, ये इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मैंने अच्छी कोशिश की है इस वीडियो को अच्छे लेवल पर डिलीवर करने की अगर आपको इसमें कोई अगर समस्या है अगर कोई प्रॉब्लम है और भी कोई नए टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनाना है then definitely please comment me ताकि मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाते जाऊँगा सो so, दोस्तों आप लोगों ने आपका वैल्यूबल समय दिया है इस वीडियो के लिए सो so, दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का एंड आप लोगों का ये जो प्यार मुझे मिल रहा है हर वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ उसको अच्छा प्यार मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much love you all